Sosa debat ni Wah semangat sikit Haa sosa debat Ya Allah mak saya minat betul Mak dia Mak dia yang minat bukan dia <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka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 sambung gitu ya sambung mohon maaf banget ya kemarin saya salah dan di sini tuh judul videonya ini masih dari channel ini cuy ya dari channel senyum ustadz ya uh, judulnya itu adalah empat nak tahu wanita tuh betul-betul cantik atau betul-betul buruk ini pasal wanita ini cuy <laughs> kita akan tahu pasal wanita ini ini banyak teman-teman yang berkomentar di video saya eh, sebelumnya cuy Ustadz uh, Syamsul Debat ini uh, bisa dikategorikan salah satu fakar gitu ya uh, rumah tangga gitu ya tapi intinya video ini saya buat di sambil saya belajar tentang agama juga ingin mendapatkan pengajaran dan ingin mendapatkan hiburan pula Oke, langsung aja cuy ya, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga, dua, satu, Pum Kadang-kadang orang lelaki kadang dia kadang sampai satu tahap tu dia rasa diri dia je kena dipahami Tak faham lah lelaki ni kadang-kadang <laughs> Dia cara bercakap dia itu apa ya Itu sebabnya dalam hmm, keluarga Disebut sebagai proses reciprocal process proses lengkap melengkapi. Iya iya. Ya. Lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya. Mm-hmm. Betul banget. Terpulanglah bapa ramai dan wanita pula. <laughs> Dia tak faham tadi kau sebelah Kalau oh, perempuan pula mana yang lemah tu lelaki kata tampu dan pertahankan Itu yang dikenali oleh perempuan okay, okay, okay. Mengasihani dan mengisafi bahawa orang perempuan hmm perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya. Benarkah ini pilihan hatiku? Ya, betulkah ini pilihan hatiku? Orang dulu-dulu bahagia walaupun tak kenal, walaupun tak dating. Melihat dari kejauhan. Kalau ada gambar tu kaya lah tu. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa. Iya, iya. Dulu, dulu macam tu ya. jauh, ya. Daripada jauh nampak muka macam 27. <laughs> Tang jauh ngintai, dah rokek-rokek buat tahu 72. tu yang malam pertama ada gigi dalam cawan. lagi gigi siapa pula ni? Gigi saya mau. Dia kata, oh, gigi dia. Tahu itu eh, sebabnya saya tertarik saya ceramah sekali di sarjana sarjana utama Sungai Buloh kan. Tajuknya wanita dambaan syurga. Asyik. Wanita dambaan syurga tajuk dia. Sedap tajuk tu. Jadi saya, soalan pertama saya tanya sebelum saya ceramah saya tanya. Mana satu yang betul? Wanita dambaan syurga atau wanita mendambakan syurga atau syurga dambaan wanita? Wah ini. Wah dia dah mula warung. Pilihannya <laughs> sangat Yalah kan Benda tu bila disebut Wanita dambaan syurga. Maknanya wanita tu diharapkan sangat Oleh syurga tu supaya masuk Ha Ke wanita tu mengharap nak masuk syurga Ha Jadi Wanita dambaan syurga betul ke tidak tajuk tu Wanita dambaan, dambaan. Hmm, dah, Bila tanya orang mula lah komah Betul ke tidak? tadi golak kami kuek sopo, oh, ngumpet tadi pun tolong ah. lain kali saya nak suruh orang tolak saya pakai wheelchair masuk dalam camah <laughs> berdiri macam tinggi tingginya ya, dia balik kau hajar tu satu tempat tu dalam TV nampak gemuk lagi kau hajar kan <laughs> <laughs> Aduh, <laughs> tak ada hal. Tapi saya tengok hari ini ini memang kategori peminat saya memang adalah kategori umur yang inilah. Hmm, kategorinya ada kategori. Tak ada tak remaja lewat istilah dia, remaja lewat. Ya ya ya. ya. Tak ada waktu yang mudah muda orang nak jangan. Samsul debat, Samsul debat, nak ambil gambar boleh tak? Mereka tua tu lah, ambil lah. Hmm. Ada sekali tu lah budak muda tu. Daripada politeknik. Eh, Tonsil debat eh. Wah, semangat sikit. Haa, <laughs> ah, tonsil debat. Ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia. Mak dia yang minat bukan dia. Ha, <laughs> tapi tak ada hal lah kan. Risau saya ceramah pun tak lama sebab pagi nak bergambar kan. <laughs> Gambar pagar lagi. Gambar lagi sepengit. Okay. Bila sebut tentang wanita dan masyurga Tengok dari satu hadis Nabi disebut hmm. kan? Yang mana Nabi sebut Apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang lima waktu berpuasa di bulan Ramadan menjaga maruah diri serta suaminya serta taat perintah suaminya maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hatinya nak tunjukkan syurga tu kalau kita dah buat benda ni syurga tak sabar tubuh kita maka betul lah wanita dambaan syurga jadi dalam empat-empat tu dalam empat kategori salat puasa saya tak sentuh yang itu tapi tentang menjaga maruah diri dan maruah suami kena dengan tajuk kita tadi cantik di mata cantik di jiwa ya, ya, ya. jiwa kita dia empat perkara tau. manusia dalam hidup ni empat perkara yang dia jaga dalam hati dalam diri dia pertama fizikal yang kedua minda yang ketiga hati yang keempat jiwa bila sebut fizikal hati jiwa diri kita ni tu sebab ada yang pergi exercise mereka jogging lah, yoga lah, apa benda lagi Pocok-pocok, pocok-copot kan <laughs> Dia dia pocok-pocok ikut step, yang main belasah tu pocok-copot nama tu kan? Tak kisahlah apa sukan yang kita buat, yang penting keluar peluh Sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat Sebab apa kena keluarkan peluh, sebab keluar toksin kerina, dalam ya. badan kita akan keluar menerusi peluh Sebutannya Itu sebab peluh, orang yang peluh, banyak ya? berpeluh dia sihat Peluh ni sebab tu sebab kena banyak exercise kalau paling tidak pun kita ada treadmill tak ada apa kita melompat je kat rumah melompat melompat melompat <laughs> melompat sampai berpeluh yang itu pun tak apa sebab kalau kita tak bersenam toksin boleh keluar menerusi dua cara pertamanya uban keduanya jerawat pilih yang mana Ha, itu satu. Itu dari segi fizikal. Sukan yang paling, paling bagus nak kuruskan badan, seperti biasa. Sukan berkuda. Itu paling cepat. 30 hari dah nampak kesan, paling tidak kuda tu kurus. <laughs> yang kedua, dia sebut tentang minda. Minda, cantik. Kita nak cantik empat-empat ni tau. Fizikal tadi cantik semua. Tak kisahlah apa produk pun kita pakai. Tak kira. Tak kira. Ah, tak kira lah kan, tak kira lah. Saya tak tergamak nak ulangi iklan tu. Lain macam masa tekak ni kalau sebut iklan tu. Tak kisahlah, ah, bubur bedak apa pun, bubur krim, atau tonyo, lelawak. kan. Tak kisahlah kan. Bukan itu sebenarnya mungkin ada yang lebih sebab contoh kalau kita tengok kan kecantikan berbeza-beza ya yeah, ya yeah. berbeza-beza kadang-kadang kita apa lah dia suka dengan perempuan sebelum kahwin dengan perempuan tu merayu muka tak adalah indah sangat ya yeah, ya yeah. kan? walaupun namanya indah <laughs> kan bersempena dengan tempat tinggal di pulau indah Kan? Tapi suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Kadang ada orang melihat kadang dia tu tak cantik tapi bila dia bercakap cantik. Ya Allah, bila bercakap jadi cantik. Dia ni memang tak cantik tu tapi bila dia senyap cantik. <laughs> Ini seorang tu time tidur cantik kat orang geram betul aku tengok time dia tidur. Kan macam contoh macam tu ah. Maknanya berbeza-beza betul tak? Yang penting tu sebabnya kadang-kadang dia ada empat sifir pula. Ada empat sifir pula dah orang itu orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik orang itu cantik satu dia tak cantik hmm? dan dia rasa diri dia tak cantik orang tu cantik orang tu cantik rasa diri dia cantik orang tu tak cantik pamer ha, orang dia cantik dan dia rasa bindih, diri dia cantik jadi tak cantik orang tu cantik rasa diri dia tak cantik ya Allah sah cantik eh cantik betul-betul sebab dia rasa diri dia tak cantik <laughs> ya, ya. orang yang tak cantik rasa diri dia cantik ya Allah sah buruk eh faham jadi empat keadaan tu jadi kita kan cantik tu sebab sekadaran lah kita cantik tu biarlah di mata yang berhak yeah. Ya, depan suami ya, kan? pertama dari segi fizikal kadang-kadang orang lelaki ni kadang dia kadang sampai satu tahap tu dia oh, rasa dia berarti dia diulang lagi faham. ceritanya ya tak faham lah lelaki durasi sepanjang ini kan tetapi itu sebabnya dalam keluarga disebut sebagai proses reciprocal proses. proses lengkap melengkapi lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya terpulanglah berapa ramai dan wanita pula yang <laughs> tak faham tanya kau sebelah oh perempuan pula mana yang lemah tu lelaki akan tampung dan pertahankan itu yang dikendaki oleh perempuan mengasihani dan mengisafi bahawa orang perempuan perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya benarkah ini pilihan hatiku? Ya, ya betulkah ini pilihan hatiku? Orang dulu-dulu bahagia walaupun tak kenal, walau tak desi. <laughs> Ini lucu. Melihat dari kejauhan. Dari kejauhan. Gitu. Kalau ada gambar tu kayu lah tu. Hmm. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa. Dan nak je jauh. Daripada jauh nampak muka macam 27. <laughs> kang jauh mintai dah buat lokek tujuh puluh dua. tu yang malam pertama ada gigi dalam cawan lah gigi siapa pula tu gigi saya mang dengan ha tu gigi dia tahu lah kan itu sebabnya saya tertarik inspirasi itu dari mana sarjana utama sebelum ya? kan nyata kali tajuknya wanita dambaan syurga wanita dambaan syurga tajuk dia. Jadi saya soalan pertama saya tanya sebelum saya ceramah saya tanya. Mana satu yang betul wanita dambaan syurga atau wanita mendambakan syurga atau syurga dambaan wanita? Wah dia dah mula waru. Wanita dambaan Yalah, kan? syurga. Kan, benda tu bila disebut wanita dambaan syurganya maknanya wanita tu diharapkan sangat oleh syurga tu supaya masuk. Oh, bukan bukan itu sih. Mana? ke wanita tu mengharap nak masuk syurga? Ha? Jadi wanita dambaan syurga betul ke tidak tajuk tu? Wanita dambaan syurga? Hmm, dah bila tanya orang mula lah koma. betul ke tidak? <laughs> tadi golak kami eh, kuek tu. mumpet tadi pun tolong. Mumpik hmm, tadi untung hmm, apa hmm. itu? Artinya tu tadi apa ya? Lain kali saya nak suruh orang tolak saya pakai wheelchair masuk dalam camar berdiri macam tingginya tingginya dengan dia balik kau hajar tu satu topik tu dalam TV nampak gemuk lagi kau hajar kan kau hajar hmm. <laughs> aduh hai. tak ada hal Tapi saya tengok hari ini ini memang kategori peminat saya memang dalam kategori umur yang inilah umur-umur macam tu tak ada tak remaja lewat istilah dia. Remaja lewat. Tak ada remaja ternyata ya. Tak ada waktu yang muda muda orang nak jangan. Samsung debat, Samsung debat, nak ambil gambar boleh tak? Okay. Itu tua tu lah. Ambil lah. sekali tu lah budak muda tu. Yeah. Daripada politeknik. Eh, Samsung debat eh. Wah, semangat sikit. <laughs> Ah, ha, debat. Ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia. Mak dia yang minat bukan dia. <laughs> hal Tapi tak ada hal lah kan Jadi saya camah pun tak lama sebab apa ni nak menambah kan Gambar pagak RM5, gambar pagi RM10 okay. Bila sebut tentang wanita ada mak syurga Tengok ada satu hadis Nabi disebut hmm. kan? Yang mana Nabi sebut apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang lima waktu Berpuasa di bulan Ramadan Menjaga maruah diri serta suaminya Serta taat perintah suaminya Maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hatinya nak tunjukkan syurga tu kalau kita dah buat benda ni syurga tak sama tubuh kita maka betul lah wanita dambaan syurga jadi dalam ya, empat-empat tu dalam empat kategori salat puasa saya tak sentuh yang itu tapi tentang menjaga maruah diri dan maruah suami kena dengan tajuk kita tadi cantik di mata cantik di jiwa jiwa kita dia empat perkara tau. manusia dalam hidup ni empat perkara yang dia kena jaga dalam hati dalam diri dia pertama fizikal hmm. yang kedua minda yang ketiga hati, yang keempat jiwa jiwa ya hati bila sebut fizikal diri kita ni itu sebab ada yang pergi exercise Mengajar jogging lah, yoga lah, apa benda ni Pocok-pocok, pocok-copot kan <laughs> dia dia pocok-pocok ikut step yang main belasah tu pocok-copon nama lah. ha, tu kan tak kisahlah apa sukan yang kita buat yang penting keluar peluh keringat sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat sebab apa kena keluarkan peluh sebab toksin dalam badan kita akan keluar menerusi peluh tu sebab orang yang banyak berpeluh dia sihat ni sebab tu sebab kena banyak exercise kalau paling tidak pun kita tak ada treadmill tak ada apa kita melompat je kat rumah melompat melompat melompat melompat, melompat sampai berpeluh yang itu pun tak apa sebab kalau kita tak bersenam hmm. toksin boleh keluar menerusi dua cara pertamanya uban keduanya jerawat pilih nak yang mana Ha, itu satu. Okay, okay, itu dari segi pelajaran sih. Sukan yang paling, paling bagus nak kuruskan badan saya biasa. Sukan berkuda. Itu paling cepat. 30 hari dan nampak kesan <laughs> paling tidak kuda tu kurus. Yang kedua bila sebut tentang minda. Minda cantik. Kita nak cantik empat-empat ni tau. Fizikal tadi cantik semua. Tak kisahlah apa produk pun kita pakai. Tak kira. Tak kira. Lah, tak kira lah kan. Tak kira lah. Saya tak tergamak nak ulang iklan tu. Lain macam masa takak ni kalau sebut iklan tu. Tak kisahlah. Ah, bumbu bedak apa pun. Bumbu krim. Atau tonyo. Lelawa kan. Tak kisahlah kan. Bukan itu sebenarnya. Mungkin ada yang lebih. Sebab contoh kalau kita tengok kan. Kecantikan berbeza-beza. Betul-betul. Kadang-kadang kita apa lain suka dengan perempuan sebelum kahwin dengan perempuan tu? Merayu muka tak adalah indah sangat. Kan? Walaupun namanya indah. <laughs> namanya indah. Kan? Bersempurna dengan tempat tinggal dia pulau indah. Ya, pulau indah. Kan? Tapi suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza. Betul bang. Kadang-kadang ada orang melihat kadang-kadang dia tu tak cantik tapi bila dia bercakap cantik. Ya Allah, bila bercakap jadi cantik. <laughs> dia memang tak cantik tu tapi bila dia senyap cantik. Ini seorang tu time dia tidur cantik lah. Orang geram betul aku nampak time dia tidur. Dan buat macam contoh lah. Contoh lah. Maknanya berbeza-beza betul tak? Benar, benar. Yang penting. Itu ya. sebabnya kadang-kadang. Dia ada empat sifir pula. Ada empat sifir pula dah. Orang itu. Dan orang yang tak cantik. Rasa diri dia tak cantik. Orang ya, itu cantik. Kebalik ya. Orang yang cantik merasa diri dia, dia tak, tak cantik. Dan dia rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik. Orang tu cantik. Rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik. Okey. Faham? Orang dia cantik dan dia rasa diri dia cantik, lah jadi tak cantik. Ya. Orang tu cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, sah cantik eh. Cantik betul-betul sebab dia rasa diri dia tak cantik. Orang yang tak cantik rasa diri dia cantik. Ya Allah, sah buruk kan? Faham? Jadi empat keadaan tu. Jadi kita kan cantik tu sebab sekadaran lah kita. Cantik tu biarlah di mata yang berhak. Betul sekali. Depan suami. <laughs> Ah, kan? Pertama dari segi fizikal. Okey, okey, okey, okey. Okey cuy, itulah tadi part kedua ya dari ceramah uh, Ustaz Syamsul Debat cuy ya mengenai tentang wanita gitu cuy ya. Uh, menurut saya ini kan videonya seperti biasa cuy, pertengahan diulang lagi. Menurut saya mengapa harus diulang seperti ini itu supaya kita lebih apa namanya lebih melekat ke memori gitu ya memori seperti saya cuy tadinya saya sudah tengok dari awal tadi cuy tapi saya uh, langsung ingat kembali gitu ya ingat kembali jadi wajar banget lah ya dan itu yang menarik buat channel ini cuy channel dari senyum ustadz ya dari senyum ustadz ini banyak banget di sini videonya cuy ya karena ceramah ustadz itu bukan durasinya cuman berapa menit minimal itu satu jam cuy satu jam atau 45 menit tergantung sih cuy ya tergantung